Ini masih elok lagi lah nampak Nampak korang boleh nampak kan cantik kan Hi guys, Assalamualaikum Okay, seperti yang korang dapat lihat depan aku ni Aku ada minuman terbaru daripada Tea Life Iaitu Caramel Pudding Ramen Dia ada dua variation Satu yang smoothie, caramel smoothie Ramen caramel smoothie Dan juga uh, ramen milk tea Milk tea ada yang sejuk ataupun yang panas Tapi aku beli yang sejuk je yang panas aku tak boleh sebab sama je kan. So yang smoothie macam biasa lah Smoothie memang saiz besar je Tapi aku tak ada minta less sugar ke apa ke Dan Seperti yang korang dapat lihat Aku punya milk tea dah tenggelam Dari punya puding, ramen Dengan telur tu dah hilang dari dah hilang dari atas ni Aku dah beli lama dah Pasal aku masukkan peti ais pula ah, tu Lupa habis beku dah ni Dan aku akan tuan nanti Yang yang smoothie ni elok lagi cantik Lagi nampak masih timbul Milk tea ni yang regular harga dia RM10.20 sen. Kalau lush sebelah uh, tambah RM1 RM11.20 sen. Boleh pilih sejuk atau panas dan smoothie ni RM12.20 sen. Dia punya telur tu gami gami egg lah ini ramen ni. Aku tak sure rasa apa mungkin rasa caramel lah kan sebab tulisnya caramel pudding ramen. Tak tahulah ni baru keluar 26 hari bulan. Tapi uh, Isaac dah buat lama dah 3 bulan lepas secret menu kan Okay korang kalau korang beli dapat straw macam biasa Lepas tu akan diberi juga garfu untuk korang nikmatikan ramen itu Dikata cara nak menikmatinya kita open the lid Kita makan ramen dan juga baru hirup tea tu okay Aku rasa yang ramen milk tea dulu ya. Eh. Aku akan tuangkan dalam mangkuk dulu. Dan sebab aku dah tak ah ni dah cair dah. Bismillah. Ah ni dia baru nampak ramen dia dan telur dia betul-betul dah ke bawah aku lah dia milk tea kan kalau dalam ni pun tak nampak dah ramen dia ha ni dia Ooh, mana telur telurnya dia hilang jelinya pun dah ais ha, macam ni dia punya jelly aku nak rasa jelly dia dulu susahnya nak kepit ni dia Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa Dia rasa macam brown sugar punya boba je. Dia punya jelly tu bismillah. Minum sejuk-sejuk memang sedap. Tapi this time punya milk tea ni macam pekat Soalan ni mana telur dia Tenggelam Di lautan teh ais Lautan teh Tak jumpa weh Mana ha, dia telurnya dah jadi <laughs> warna coklat eh mana dia hilang Okay guys inilah telurnya you all Okay, rasa sikit hmm Telur ni rasa gami-gami Tak sama dengan ramen tu Ramen tu rasa macam boba punya brown sugar Caramel lah Lembut ni hmm, macam Ciwi-ciwi ada rasa liat-liat Keras-keras sikit gami Macam gami Okay seterusnya aku nak rasa yang Ramen caramel smoothie ni Cantik ya kejadian Ini masih elok lagi lah nampak Nampak korang boleh nampak kan cantik kan Dia punya ha, nampak ha. Gummy bear Macam mana nak enjoy like this you eat the ramen first lembut je risau nak, nak guna chopstick bismillah hmm makan ramen dan minum air kena goncang sekarang kata kena goncang pula Ni susu yang eh, dia letak Ni manis Manis lah untuk aku Kalau tak minat manis saya eh, Korang boleh minta less sugar Dia macam rasa Vanilla Aku rasa lah vanilla dalam ni kan buah caramel Caramel, caramel syrup tu juga aku rasa like, Selebihnya Maybe vanilla Aku tak sure sangat Nanti kita tengok balik Tapi Okay guys, uh, pada akulah aku rasa ma macam dalam ni vanilla tapi aku tak sure, tak jumpa pula video tu nanti papa aku kalau ada info aku letak lah kat bawah tapi sedap lah cuma dia manis sikit dia macam rasa smoothie biasa je macam vanilla smoothie macam tu tambahkan dengan puding ramen ni dengan gummy egg ni Okey lah takde lah pelik sebab dia puding bentuk ramen bukannya ramen betul, -betul kan dan tu pelik lah ok so korang boleh beli tapi aku rasa yang smoothie ni better minta kurangkan sugar lah kot macam manis tapi kalau suka manis tak takpelah yang milk tea ni biasa je rasa milk tea dia pekat sikit lepas tu ada tambah gummy bear gummy bear gummy egg tu dengan apa ramen punya uh, puding tu teacher pada aku dua-duanya sedap okey kalau nak smoothie beli yang dia tak pelik pun agak manis lah okey tu sajalah video aku untuk kali ni nak try je tak ada nak minum bagi habis pula Isaac pun dah try lama dah uh, Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ni uh, Apa pun jangan lupa untuk tekan butang like Dan juga subscribe Pada yang belum subscribe Tekan sekali butang loceng tu Supaya korang tidak terlepas notification Video-video terbaru daripada channel ni Okey. But see you guys the next video, bye-bye. Korang boleh cuba ni. Sedap. Tapi dia manis. Uh, ni. Okay, bye.